Ba. Celup. Ba. Ba. Capek tahu. Ba. Celup. Ba. Celup. Ba. Celup. Ba. Celup. Ba. Celup. Ba. Celup. Nangis. <laughs>